Yo corriendo empecé a trabajar. Eh, me coloqué en los Zuriaga, en las artes. y me tenían que llevar todos los días, nos llevaban en un camión a trabajar. Pues luego quitaron el camión y ya tuve que dejar de ir a las artes. Entonces me coloqué a donde está ahora el polideportivo, que estaba la fábrica de, no de no, de, vidrio. Y ahí estuve trabajando 10 años, la fábrica de vidrio en la fábrica de vidrios, pues luego ya me colo la cerraron y me coloqué en la fábrica de muebles, Pegasa. Y ahí es donde he estado treinta y tantos años. ...además la vida mía, particularmente en el trabajo, sí, he trabajado mucho, pero bien, no, no me puedo quejar. Yo me traje a mi familia toda, mis hermanos, mi madre, a toda la familia. Te voy a decir, en la fábrica de vidrios yo trabajaba ocho horas trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 10 de la noche. Y de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Tres turnos. Pero los turnos, cuando yo salía a las 6 de la mañana, muchas mañanas, iba a trabajar a la pescadería, a Trincherpe. Si me cogía, estaba hasta las 10 de la mañana. 11, 10. Antes subías con un sueldecito y el pescado. Si no te cogían... te ponías, que vosotros no recordaréis, a lo mejor si lo recordáis, había un reloj en el puerto, justo donde dan esas están haciendo esos pabellones, había un reloj ahí. Ahí nos poníamos y te cogían para el puerto. Y entonces trabajabas desde las 8 de la mañana hasta las cuatro y media, las 5 de la tarde luego a dormir hasta las 10 de la noche que tenías que ir a trabajar. Esas son las diversiones que teníamos.